The Voice of America. የኢትዮጵያ ብሔራዊ መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ዛሬ በተለያዩ ከተሞች የተካሄዱ ሰልፎች ዙሪያ የተጠናቀሩ ዘገባዎች ደርሰውናል። በአዲስ አበባ፣ በደሴ፣ በሐዋሳና በአዳማ የተከናወኑትን ስነስርዓቶች ዘጋቢዎቻችን ተከታትለዋቸዋል። ፀሐይ ዳምጠው ያጠናቀረችው ይቀድማል ከአዲስ አበባ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ክብር እቆማለሁ መርሃ ግብር በአዲስ አበባ የተለያዩ አካባቢዎች በየመንገዱና በስራ ቦታዎች ሳይቀር ተካሂደዋል። ዋነኛው ስነ ስርዓት የተካሄደው ደግሞ በአዲስ አበባ አበበ ብቅላ ስታዲየም ነው። ይህ ስነ ስርዓት በኪነ ጥበብ ባለሙያዎች የተዘጋጀ ሲሆን የመከላከያ ሰራዊት እየወሰደ ያለው የህግ ማስከበርና የሀገር ህልውና ማስጠበቅ እርምጃ ተገቢና የሚደገፍ እንደሆነ ተገልጿል። በመርሃ ግብሩ ላይ የስፖርት ቤተሰቦች የተለያዩ ተቋማት ተወካዮች፣ አርበኞች፣ የጸጥታ አካላት፣ መምህራን፣ ተማሪዎች፣ የሕክምና ባለሙያዎች፣ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች፣ የኮንስትራክሽን ባለሙያዎች፣ አርሶ አደሮችና ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ከአስራ አንዱም ክፍለ ከተሞች የተውጣጡ የሰልፍ ትርኢት አሳይቷል። ለአገር መከላከያ አጋርነታቸውን ለማሳየት ከወጡት መካከል ዶክተር እስማኤል አሚኑ ሰራዊቱን እንዲህ ሲሉ ገልጾታል። ዛሬ የመጣ ነው። ለሀገር መከላከያ ያለንን ድጋፍ ለመግለጽ የመጣ ነው። ኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ስንል ዳንድብራችንን የሚጠብቁና እስከዛሬ እንግዲህ ለመለያቸው የቆሙ ናቸው። ሀገራችንን እንግዲህ በሰላም ወተን እንድገባ ህይወታችን የተስተካከለ እንዲሆን ሀገርንም ከተለያዩ ጥቃት የሚጠብቅና በጀግንነታቸውም ወደር የሌላቸው ናቸው። አንበጣ ሀገራችንን ሲወራት እሱ ላይ በመሳተፍ በተለያዩ ልማት ዘርፎች ሰብል በመሰብሰብ እንዲሁም የተለያዩ ተግባራትን ትምህርት ቤቶችን በመገንባት በአቅማቸው የተቻላቸውን አገልግሎት ሲወጡ እየተመለከተን እንገኛለን። አብሮ እየበላ ለብዙ ዓመት አብሮ የቆየ አብሮ እየተኛ አብሮ ውሎ እያደረ ጊዜውን ሲያሳልፍ በነበረ ጓደኛ እጠብቀዋለሁ የሚለው የተፈጸመበት አሳፋሪ ተግባር ነው እና እስከዛሬ በምናውቀው ጥቃት ውጭ ይፈጸማል እንጂ በራሱ በየትኛውም ሀገር ተሰምቶ የሚታወቅ ተግባር አይደለም። አሳዛኝና አሳፋሪ የሚያደርገውም ይሄ ነው። አርቲስት ጥላሁን እልፍኔ በበኩሉ ለዓመታት ከሰራዊቱ ጋር ማሳለፉን ገልጾ ለሰራዊቱ ደጀን መሆኑን ማሳየት እንደሚኖርበት ተናግረዋል። ጀግናው መከላከያ ሰራዊት ጋራ ከሀያ አመት ዓመት በፊት በዛው በቦታው ላይ ተገኝቼ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ አውሬያቸው የነበርኩ ልጅ ነኝ። አሁን ደግሞ የመከላከያ ሰራዊታችን በተኛበት ተሰምቶም የማይታወቅ ነገር ገጠመው ሲባል ኢሰብአዊ በኢትዮጵያ መሆኑ ይህንን ለመቃወም ነው እንግዲህ እዚህ ጋር የመጣሁትና ከጀግናው መከላከያ ሰራዊት ጎን ለመሰለ እንግዲህ ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ከአርቲስቶች ጋር ያለው ቁርኝትን በደንብ ይታወቃል። ምክንያቱም በሞራልም ድጋፍ በመስጠትም የእሱን ክብር የሚገልጹ ሙዚቃዎችን በማቅረብም ይታወቃል። የተለያዩ የሙያ ማህበራትም በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙ ሲሆን የክፍለ ከተማ ተወካዮች ሰንደቅ ዓላማን በመያዝ በስታዲየሙ እየዞሩ በማውለብለብ ለዝግጅቱ ድምቀት ሆነዋል። ከረፋዱ አምስት ሰዓት ተኩል ላይ በስታዲየሙ የተገኙ ዜጎች የቀኝ እጃቸውን ግራ ደረታቸው ላይ በማድረግ ቀጥሎም ለአንድ ደቂቃ በማጨብጨብ ለመከላከያ ሰራዊት ያላቸውን ክብር አሳይቷል። ለአሜሪካ ድምፅ ፀሐይ ዳምጦ ከአዲስ አበባ። የደሴውን ስነ ስርዓት የተከታተለው መስፍን አራጌ ደግሞ ተከታዩን ዘግቧል። መርሃ ግብሩ ልዩ መገለጫ አለው ነበር ያሉት በባህር ዳር ከተማ በተካሄደው ፕሮግራም ላይ መልእክት ያስተላለፉት የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አገኘው ተሻገር። አማራ ክልል ተጨባጭ ሁኔታ ደግሞ ይህንን ፕሮግራም ልዩ የሚያደርገው ጀግናው የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና የህዝባችን ክፋይ የሆነው የሚሊሻ ሰራዊታችን በዚህ አውደ ግንባር ላይ መስዋዕትነት እየከፈለና በተለይ ይህን ስግብግብ ጁንታ ለማስወገድ በሚደረገው ትግል ውስጥ የራሱን የጎላ አስተዋጽኦ የሚያደርግ በመሆኑ በግንባር ለሚገኘውም ከግንባር ውጭ ለሚገኘውም የመከላከያ ሰራዊታችን ክብር የአማራ ህዝብ ክብሩን የሚገልጽበት ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራምም የህብረተሰብ ክፍሎች ተገኝተው ስላከበሩት በዚህ አጋጣሚ በክልሉ መንግስት ስም ከፍተኛ ምስጋና አቀርባለሁ። ርዕሰ መስተዳድሩ በመሸነፍ ላይ ነው ያሉት የህወሓት ቡድን በተለያዩ አካባቢዎች ጥቃት እንዳይሰነዘር ህዝቡ በትኩረት አካባቢውን እንዲጠብቅም ጥሪ አስተላልፈዋል። የክብር ዶክተር ጥላሁን ገሰሰ ኢትዮጵያ ዜማ የተዜመበት የመሐሙድ አህመድ የደፈረሽው ደንብ የተዘፈነበት ከህፃናት እስከ እድሜ ባለጸጎች የታደሙበት ሀያና ሰላሳ ወጣቶች ረጅም የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ለብሰው አንድነታቸውን ያሳዩበት መርሃ ግብር ነበር። った。 አስራ አለቃ አህመድ ንሪስ ይባላል። ጀግናው ሰራዊታችን ድሮም ላገርህ አሁንም ላገርህና ለዚች አንድ ባንዲራ ሲል ደምህን እንደከፈልክ ሁሉ ከጎንህነን። ጠንክር፣ አይዞህ፣ በርታ። እኛ እንሞታለን፣ ኢትዮጵያ ግን አትሞትም። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በተካሄደው ተመሳሳይ መርሃ ግብር ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለመከላከያ ሰራዊቱ ያላቸውን ክብር ገልጸዋል። በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች ዛሬ አምስት ሰዓት ተኩል ላይ መርሃ ግብሩ የተካሄደ ሲሆን የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚዘክሩ የሰራዊቱን ጀግንነት የሚያወዱ ። እንዲከሱና ወንጀል ፈጽመዋል በሚሏቸው የህወሀት አመራሮች ላይ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ የሚጠይቁ ሀሳቦችን ይዘው ወጥተዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ መስፍን አራጌ። ዮናታን ዘብዲዮስ ደግሞ የሐዋሳውን ተከታትሏል። ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ያላቸውን ድጋፍና አጋርነት የሚያሳዩ ትዕይንተ ህዝብ በሲዳማ ክልልና በደቡብ ክልል ሁሉም አካባቢዎች እንዲሁም በሐዋሳ ከተማ ዛሬ ተካሂዷል። የክልሎች የመንግስት መዋቅሮች፣ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት፣ የመንግስት የስራ ቦታዎች፣ የግል ተቋማት ሰራተኞችና አጠቃላይ ህዝቡ ልክ ከቀኑ አምስት ሰዓት ተኩል ሲሆን በያሉበት ሆነው ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ያላቸውን አድናቆት ገልጸዋል። ቀኝ እጃቸውን ከደረታቸው ለአንድ ደቂቃ በማኖር በዝምታ ከማሰብና ለአንድ ደቂቃ ከማጨብጨብ በተጨማሪ ከፍ ባለ ድምፅ በመጮህና አሽከርካሪዎች ደግሞ የመኪኖቻቸውን ጥሩምባ በመንፋት ድጋፋቸውን ገልጸዋል። ቆመው ለመከላከያ ሰራዊት ክብር ይቆማለሁ በሚል መሪ ቃል በድምቀት በተከበረው በዚህ መርሃ ግብር የተገኙት በአዋሳ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና የተግባቦት መምህር ዶክተር መልሰው ደጀኔ ስሜታቸውን እንዲህ ሲል አጋርተዋል። ዛሬ የተገናኘንበት ምክንያት ለሀገራችን ሉዓላዊነትና ለክብራችን የሚዋደቀውን የመከላከያ ሰራዊታችንን ለሚያደርግልን የህይወት መስዋዕትነት ክብር ለመስጠትና የሀገራችንን ልዕልና ከፍ በማድረጉ ለሱ ያለንን ክብርና ምስጋና ለመግለጽ የአዋሳ ከተማ ወጣቶች ያሉበት ቆመው ለመከላከያ ሰራዊት ያላቸውን ድጋፍ ከገለጡ በኋላ የደቡብ እዝ መከላከያ ሰራዊት ሆስፒታል ወደሚገኝበት ድረስ በአካል ሄደው አጋርነትን አሳይተዋል። በሌላ በኩል የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳውና ካቢኔያቸው እንዲሁም የመስሪያ ቤቶቻቸው ሰራተኞች ከእሳቸው ጋር ሆነው ቀኝ እጃቸውን በደረታቸው በማኖርና ለአንድ ደቂቃ በማጨብጨብ ድጋፋቸውን ገልጠዋል። ሰራዊታችን በግንባር የህይወት መስዋዕትነት እየከፈ የተከፈለ ነው። እዚህ ያለው መላው ኢትዮጵያውያን ደግሞ በአቅሙ ከሰራዊቱ ጎን መሰለፍ ይኖርበታል። አሁን የጀመረው አገርን እና ህዝብን ለመታደግ እያደረገው ላለው ጀግንነት ከጎኑ መሆኑን ለማሳየት ያደረግነው የደም ልገሳ ነው። የጀመርነውን ተጋድሎ በጋራ ሆነን እንድንመክት ጥሪ ያቀርባለሁ። የሲዳማ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ደስታ ሌዳሞና ካቢኔያቸው እንዲሁም ሰራተኞችም በተመሳሳይ ያላቸውን ድጋፍ ገልጠዋል። ለአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳም ወደ አዳማ እንመለስ። ይህን ይዟል። ለሀገር መከላከያ ክብር እቆማለሁ። ዛሬ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች በተከበረ ስነ ስርዓት የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በክልል ደረጃም በተለያዩ ከተማና ዞኖች ደረጃም አክብሮት ውሏል። በአዳማ ከተማ የመንግስት ሰራተኞች፣ ነጋዴዎችና ወጣቶች የተለያዩ የማህበረሰቡ አካላት በአንድ ደቂቃ ቆይታ የመከላከያ ሰራዊትን ክብር አስበዋል። በጽህፈት ቤታቸው ስነ ስርዓቱን ያከበሩት የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚዳንት አቶ ሽመለስ አብዲሳ ለለውጡ ሲባል ፍቅርና ታጋሽነት ቢመረጥም ህወሓት ለዚህ ፍቅር ተገዢ ሊሆን አልቻለም ሲሉ ተናግረዋል። የህወሓት ኃይል ላለፉት አምስት ዓመታት ሀገራችን ኢትዮጵያና የኦሮሞ ህዝባችን በተፈለገው መጠን ወደፊት እንዳያድጉ ከፍተኛ ማነቆ በመሆን ሀገራችንን ችግር ውስጥ እንድትቆይ ያደረገ ነው። ሊፈቱ የማይችሉ ተረቶችን በሀገራችን በመፍጠር ሀገራችንን ሲከፋፍል የቆየና ሰፊው ህዝባችን ባደረገው ትግል በመጣው የለውጥ ሂደት የነበሩት ችግሮች በይቅርታና ለውጥ ታልፈው ወደፊት እንድንሻገር ተስማምተንበት ላለፉት ሁለት ዓመታት ከፍተኛ ሙከራ ሙከራዎች ተደርገዋል። በይቅርታ በፍቅር ሁሉንም ነገር እንፈታዋለን ተብሎ ተለምኖ ሲሄድ የቆየ ቢሆንም በንቀት እንደ ፍራቻ ተመልክቶታል። አመራራችን ችግሮችን በሆደ ሰፊነት ማለፍ የፈለገው በተረጋጋና ሀገርን ማስቀጠል በሚቻልበት መንገድ መሬት ለማስያዝ ብሎ ነው። ይህ ግን ክብር አጣ ነው ያሉት አቶ ሽመልስ። መላው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነዋሪዎችና የሀገሪቷ ብሔር ብሔረሰቦች ከሀገር መከላከያ ጎን በመቆም የተጀመረውን ዘመቻ ከግብ እንድናደርስ መረባረብ አለብንም ሲሉ አቶ ሽመልስ ጥሪ አቅርበዋል። ፕሬዚዳንቱ በመልእክታቸው ኦነግ ሸኔ ብለው የጠሩትንም አካል በስም በመጥቀስ የህዋት ፈረስ በመሆን እያገለገሉ ሲሆኑ ከድርጊታቸው ይታቀቡ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ለአሜሪካ ድምፅ ሙክታር ጀማል ነኝ ከአዳማ።